atasnya dilihat dulu itu dilihat dicari mau yang mana yang atasnya coklat itu enggak mau itu loh yang coklat itu loh kak mana Uh, ditunjuk coba yang mana? Loh, itu lagi kembali ke situ. Yang atasnya itu loh, yang atasnya itu loh. Itu loh atasnya. Itu yang coklat itu loh. Itu loh, itu loh. Iya, ada gambarnya boneka itu enggak mau. Iya. Hah? Oh, yang mana? itu kebesaran itu sama genduk genduk kecil nu ini loh nah bagus nah simple ini loh ini loh simple dua itu yang mana biru apa yang pink itu simple itu kakak kamu yang mana kak gendok suka gambar itu gendok itu tanya sama mbaknya itu berapa mbak ini mbak mbak e kakak Fafan mana kakak Fafan pinggir apa panggil kakak anaknya minta yang ini bagus di atas itu loh yang mana yang bener yang ini apa yang itu yang ini apa yang itu <laughs> Tunduk bagusan. Biru ini londo Nduk. aja Mbak. Eh, cobaan ini loh, kamu kebesaran ini. Ya, Kak.

여기 다 Kuncing coklat itu lho, dhuwur iku lho. Heeh. Pojok kegedene. Enggak.